हे हाय मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और आज मेरा वीडियो है इंस्टा ब्राइट पैक के ऊपर मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है इस पैक के ऊपर पहले ये इंस्टा वाइट के नाम से आता था बट अब ये इंस्टा ब्राइट के नाम से हो गया है बिकॉज ऑफ सम नॉर्म्स और इंडियन गवर्नमेंट के रूल चेंज हुए हैं तो उसका नाम चेंज कंपनी ने कर दिया है guys trust me trust me अगर आपको पाँच से छः शेड स्किन वाइटनिंग चाहिए स्किन लाइटनिंग चाहिए कोई भी दाग धब्बे हटाने हैं कलर साफ चाहिए सांवलापन हटाना है टैनिंग हटानी है कोई भी इशू अगर आपको है ये pack as a magic work करेगा this is a magical pack आपको फर्स्ट नाइट में पहली नाइट में ही फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको इसको डेली नाइट में लगाना है और आपको लगा के सुबह वॉश आउट करना है इसको वॉश करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा तो गाइस इसको लगाने का तरीका इम्पॉर्टेंट है इसको फर्स्ट नाइट आपको मतलब स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन आपको थिक लेयर लगानी मोटी लेयर लगानी चेहरे पे एंड उसके बाद जब आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाए तो आप उसको थिन लेयर कर सकते हो और मेंटेनेंस आपको सनस्क्रीन के साथ करना पड़ता है इसमें आपको डेली सनस्क्रीन लगाना है डे टाइम में और नाइट में आपको ये लगाना है आप इसको एक बार जब रिजल्ट आ जाए तो आप इसको हफ्ते में दो बार या तीन बार या जैसे अल्टरनेट डेज कर लिया या कोई पार्टी वार्टी में जाना है तो एकदम रात पहले लगा लिया लगाते जब सुबह उठेंगे आपको एकदम चेहरा वाइट दिखेगा रिजल्ट अल्टीमेट है आपको अगर मिलेजमा है कोई भी स्पॉट है गारंटीड रिजल्ट चाहिए ना अगर अगर आपको गारंटीड रिजल्ट चाहिए तो Insta Bright pack as name से इंस्टा इंस्टेंट रिजल्ट है इसके रिजल्ट अमेजिंग है मैं जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डालूंगा लिंक आप उसमें जाके इसके रिजल्ट देख सकते हो बिफोर आफ्टर रिजल्ट देख सकते हो they they all are real real result है गाइस बहुत से लोगों का है कि इसकी पैकिंग चेंज हो गई है ये पहले गोल्डन बॉटल में आता था अभी ये इस पैकिंग में आने लगा है इसकी बॉटल कंपनी ने पेटेंटेड बॉटल की है क्योंकि इसकी डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा हो रही थी गोल्डन बॉटल की डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा हो रही थी मार्केट में डुप्लीकेट माल आ रहा था तो आप जब भी लें तो आप प्लीज़ यही बॉटल अगर है तो ही रियल है आप बॉटल चेक करके लीजिएगा बॉक्स ये है और आप कहीं से भी लें तो लेस्कोमिक डॉट कॉम से लीजिए इसके अलावा कहीं और से परचेज मत करिएगा क्योंकि लेस्को का ही प्रोडक्ट है तो किसी और वेबसाइट पर अगर या कोई और आपको फ़ोन करके बोलता है कि मैं आपको दिला दूंगा या कुछ कर दूंगा तो वो डुप्लीकेट माल देगा तो don't trust anyone else market में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी हो रही बहुत ज़्यादा मेरे पास कंप्लेन आ रही है कि इंस्टा प्राइट उन्होंने लिया वो डुप्लीकेट था तो guys first of all you have to check the packing okay this bottle is patented ये बॉटल आपको कहीं और इंडिया मार्केट में नहीं मिलेगी तो आप ये बॉटल है तो ही रियल है और ये पैक स्लाइटली ग्रीन कलर का आता है स्मेल माइट भी कभी कभी डिफर हो सकती है हर बैच में डिफरेंट थोड़ा कंसिस्टेंसी और स्मेल में थोड़ा फ़र्क आ सकता है बट बॉटल को आपको चेक करना है कि आपको ये यही वाली बॉटल उसमें आपको मिले ठीक है कोई और बॉटल है गोल्डन बॉटल है या कोई भी कलर का बॉटल है तो प्लीज़ अब उसको मत लीजिएगा बिकॉज कंपनी ने डुप्लीकेसी को रोकने के लिए ये वाली बॉटल लॉन्च की है तो नाम भी चेंज किया है एंड बॉटल uh, भी चेंज किए है इसको लगाने का तरीका लगा के दिखाई देता हूँ रिजल्ट सही ना ट्रस्ट मी गाइस बहुत से लोग तो अभी तक मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं मेरे जो यूज़ कर रहे हैं इसके रिजल्ट अल्टीमेट है और जो लोग नहीं जानते जो न्यू है जो न्यू अभी भी ज्वाइन किए हैं मेरे को उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इसको लगाने का तरीका है आपको थिक लेयर लगानी है माइट भी टिंगलिंग सेंसेशन कर सकता है माइट भी आपको जब इसको लगाएंगे कुछ दिनों में तो आपको वो थोड़ा डेड लेयर भी होगा तो निकाल सकता है इसमें आपको थोड़े थोड़े दाने से भी फील हो सकते हैं बिकॉज उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है के एच है इसके अंदर और तो वो आपको माइट भी फील करा सकता है इस तरीके से आपको लगा के फेस को पहले बहुत बहुत तो क्लीन करना है you have to clean your face and then you have to apply this pack evenly on both side आंखों के अंदर ना जाए याद रखिएगा मैं इसकी थोड़ी लाइट कम कर देता हूँ दिख रहा है तो this is the way you have to apply this thickness you have to check it और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग आपको वॉश करने का तरीका एक कॉटन लीजिएगा उसको गीला करिएगा उसको पहुँच लीजिएगा फेस वॉश यूज़ नहीं करना है okay don't use face wash to remove this thing ठीक है और इसके बाद आपको अप्लाई करना है सनस्क्रीन रिजल्ट्स अमेजिंग है मैंने हाफ फेस पे लगाया अभी मैंने इसको फुल फेस पे नहीं लगाया है तो आप इसको फुल फेस पे लगाइएगा और अगर आपको मिलेजमा है कोई भी स्पॉट है कोई भी डार्क स्पॉट है तो आप उसको आ, मैं इसकी लाइट थोड़ी चेज कर देता हूँ तो ये within within a week आपको ऑलमोस्ट बहुत एक दो शेड लाइट हो जाएगा फर्स्ट एप्लीकेशन में रिजल्ट देता है आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा जैसे हम नेक्स्ट मॉर्निंग में एक उठेंगे जस्ट आपको रिजल्ट आपको फर्क दिख जाएगा बट जैसे जैसे आप रेगुलर लगाएंगे विद इन अ वीक आपको एक दो शेड लाइट हो जाएगा और विद इन अ मंथ आपको ये चार से पांच शेड लाइट कर कर देगा गारंटी मेरी है रिजल्ट्स की जैसा बोला वैसा फॉलो कीजिएगा सनस्क्रीन को रेगुलर लगाएगा और साथ में चाहे तो अगर आपका बाहर ज़्यादा जाना है तो यूवी चेक ओरल सनस्क्रीन आती खाने वाली सनस्क्रीन वो भी खा लीजिएगा डबल प्रिकॉशन इसको आप हाथों पर भी लगा सकते हो आ, तो कॉस्टली पड़ेगा ये पैक है फोर थाउजेंड रुपीज़ का रिजल्ट अल्टीमेट है अगर आप बॉडी में लगाते हैं तो उसको साथ में बॉडी वाइटिंग ऑयल अप्लाई करने के बाद आपको इसको लगाइएगा तो ये इजिली स्प्रेड हो जाएगा बट फेस में जब आप अप्लाई करें तो डायरेक्ट अप्लाई करिएगा लगाने का तरीका मैंने आपको दिखाया है ये है ये ऐसा आपको प्रॉपरली लगाना है और चाहे तो स्टार्टिंग करें तो थोड़ा और ज़्यादा लगा सकते हैं क्वांटिटी मैंने अभी कम क्वांटिटी लगाई but this is sufficient quantity इसके अप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट आ जाए तो you can use less amount rather the और you to apply sunscreen regular और ये माइट भी आपको थोड़ा टिंग सेंसेशन फील करा सकता है डेड स्किन होकर होगी तो रिमूव हो सकती है थोड़ी सी माइट भी स्टार्टिंग में आपको स्लाइटली रिदमा रेडनेस आ सकती है तो अगर आप ऐसा होता है तो एरिद को जेल आप अप्लाई करिए रेडनेस खत्म हो जाएगी वो नॉर्मल नॉर्मल नेचुरली होता है क्योंकि खून का फ्लो बढ़ता है वैसे वैसोडाइलेशन होता है तो वो रहता है स्टार्टिंग में और रिजल्ट्स अल्टीमेट है रिजल्ट्स अमेजिंग है विद इन सेवन डेज आपको मज़ा आ जाएगा you will love me you will love this product I am telling you this मेरी गारंटी है तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा ये आपको मिलेगा W W W dot Lesco Lescomic dot com पर लेस्कोमिक का खुद का प्रोडक्ट है तो इसको जाके परचेस कर लो इसकी कॉस्ट ऑफ फोर थाउजेंड आपको रिग्रेट नहीं होगा गाइज ये कॉस्टली प्रोडक्ट है मगर आपको मज़ा आ जाएगा रिजल्ट अमेजिंग है अमेजिंग तो मतलब अमेजिंग हंड्रेड परसेंट रिजल्ट मिलेंगे जिस जैसा बोला है वैसे फॉलो करना स्टार्टिंग के दस दिन में आपको थिक लेयर लगानी है और उसके बाद आपको थिन लेयर पतली लेयर लगानी है ये पैक अराउंड uh, डेढ़ दो महीना चल सकता है आराम से अगर फेस में लगाते हैं तो और जब एक बार रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद आपको फिर मेंटेन करना है हफ्ते में दो बार लगाना है या एक दिन छोड़ के दिन जब आपकी जैसी इच्छा हो उसको मेंटेन करने के लिए लगा सकते हैं दिन में सनस्क्रीन जरूर लगाएगा कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए मेरी आई डॉक्टर अभिनीत गुप्ता यस और ये इसका डिब्बी बॉक्स चेक कर लीजिएगा प्लीज़ लेस्को मिक्सर ही खरीद लीजिएगा मार्केट में बहुत से डुप्लीकेट लोग डुप्लीकेसी हो रही है आपको लोग फ़ोन करेंगे कहीं से कुछ आएगा कंप्लेन मेरे को कंप्लेन आ रही है कि बिकॉज प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं तो लोग फेक प्रोडक्ट के लॉन्च कर रहे हैं तो प्लीज़ लेस्कोमिक डॉट कॉम से ही खरीद लीजिएगा और बॉक्स यही होना चाहिए अगर कभी भी कोई भी चेंजेस आएंगे तो मैं आपको वीडियो अपडेट कर दूंगा बट अभी फ़िलहाल यही बॉक्स है अभी कोई चेंजेस नहीं है प्लीज़ तो इसको लीजिए और रिजल्ट्स अमेजिंग है trust me you love the result और कैसा लगा ये प्रोडक्ट मुझे मैसेज में करके बताइएगा बहुत से लोगों के रिजल्ट हो सकता है स्लो हो या ना मिले तो प्लीज़ रिमेंबर सनस्क्रीन में कहीं गड़बड़ मत करना अगर आप प्रॉपर सनस्क्रीन फॉलो करते हैं इसके साथ रिजल्ट हंड्रेड परसेंट है अगर आप सनस्क्रीन में गड़बड़ करेंगे तो रिजल्ट स्लो हो सकता है